दस करोड हुनसक्छ र कुनै सेयर सदस्यको लगानी सय रुपियाँ हुनसक्छ अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि गर्ने हेतुले खुलिएका यी सहकारीले धनीलाई धनी र गरिबलाई गरिबै बनाउँछ त्यसैले यसमा समान लगानी गरिनुपर्छ भनेर भिजनमा राखिएको यसको मतलब मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने धनीलाई धनी हुनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन है धनीले धन नै कमाउने हो तर गरिबले पनि धन कमाउनु पर्छ समान लगानीको हैसियत पर्छ लगानीको दायरा बराबर बनाउनु पर्छ र त्यसपछि आउने एक दिन लगानीको दायरा बराबर भयो भने मुनाफा वितरणमा पनि बराबर हुनेछ भन्ने है फेरि प्रश्न यहाँ होइन पुँजी भएको पुँजीपति वर्गहरूलाई चाहिँ विभेद गर्न खोजेको हो भन्ने अथवा उपेक्षा गर्न खोजेको भन्ने बुझाइ चाहिँ नबुझ्यो नबुझियोस् यहाँ भन्नु सुधारको लागि आज सुर्खेतमा धेरै सहकारीहरूको साधारण सभा छ त्यसमा मुनाफा वितरण हुन्छ मुनाफा के को आधारमा वितरण हुन्छ भन्दा तपाईँले लगानी